nange kuliko okuzaala omwana webale kunsabira hmm. Hmm. owulira otya pulira fine hmm. tendi very happy ndi musanyufu nnyo wazadde ka bebi ki wazadde ka bebi boy erinnya amanya gatubuulire taata abadde ayina ebyona ayina ebyona rodin omanyi kyekitegeeza alina byonna emikisa gyonna gijje alina ebyona mu lunyankole esanyu tukulaba olina bingi eh, nebwoba ggwe hmm. wewali awo wali nongaola obuto ngaoli ku ddwali osola wansawo ngaojjanjaba ngaoli ngandi lubuto eh, hmm. wakazadde ddika bebi wakazadde lwakusatu ennaku z'omwezi kumi na ttaano hmm. saawa satu ezokumaca saawa satu ezokumaca yeah. bakazadde bulungi wafunyeyo complication yona kazadde bulungi taata wuuyo omulabako omwana ozadde kikyokyasaba mukama bangazibwoke namaka gaffe kuya bulungi bawange kuwona hmm. omutwalawo omwana mwemumaze omulaba omutwalirani kati oh, twalira bazadde baffe ya kikyosuubiza mwami alimpa kimusuubiza wuuyo omutunuuyo kimugambe <laughs> nsuubiza kuba omukyalo omulungi tuzaayo fena babi twezimba okuba nga mumuzimba hmm. bubebi obwo obujja afuta nga mumaze otobamwembi hmm. obugamba ki oh, eh, obo bwatuukira mirembe gamba buno obusire kwini obujja sitya biduduma wange sitya biduduma wajja omazeeko hmm, najja kufumba omuteka mukacutekisibwoyo ah, <laughs> biyo wekka eh. sitya biduduma hmm. kubanga era okunyona yali abalaba kati nolwekyo sitya hmm. hmm. bafaani bamwe obagamba ki obasuubiza ki nga tumaliriza abakubeezaawo kuba bafaani bebakubeezaawo faani bange mbeebaza okutubeererawo buli muntu bonna bonna mbeebaza nnyo era mbaagala nnyo kutuwagira nakuwagira bba wange bakusuubiza okwanjula n'embaga ya bakinsuubiza yeah. Mm-hmm. nange nkirinze tuyenze mm. webale kuguma byonna n'abiyitamu ye katubulieko ku byokugulu ali atya kati yagambye luli wali mwalinga mumusitula kati asobola okukongojja ku biti ali atya kati agenda atirira kuba kati atambulamu olwolaba weesa kumanya mm-hmm. takyalinga oli eri nga buliisa wamukyusa shoza ayimba ayimba era otambula naye kati nazadde sikyatambula naye <laughs> kati ono ye alimpa niwamusudde mm. saamusudde <laughs> ah, ah, mm. kati nina kubeeraku ono mm. kiba kibi naawe kiba kikulabisa gulidi kenyini aluzeemu abatisiti obireka kikyoyinza ogamba kenza omukaseeraka n'abantu bamuvuma tyaluzeemu ah. bubi sebanzi gino sisobola muvuma Hmm. akati bo byebagamba ebirungi byebiryo tebalina abantu nabo basumbuyi hmm. kati kenzo aye asobola okikola nga takoze bizinesi nga kikoze kwagala hmm. kati tosobola mujajinga kuba aba yekoledde kiki ekyayagala mu budde bwe Okay. Mm. ki ekibadde kiriwo nga kikunyiiza nga gwali mpanga okirabeeyo mu nsonda naye ngaokyasirise naye ngaogamba kino mukintu kino nakirabako nekinyiiza oba nekinuma bintu bingi ebirumya nebinyiiza naye kati bagambe ki mbulyano bweba bibiri hmm, nga ki nga bibaddeeyo nga bibeera oba nga biapeninga nga bikuluma ngaomuntu oba bikunyiiza ngaomuntu eh, just ekinyigamu eh, eh, eh, kiri kyegambye wali eri ŋŋenda ku sho ekyo ogenda owulira ngaomuntu agamba awulirawo naddayoekoza hmm. hmm, naye kati n'owulira nga kikulumyemu kubanga oba toli mu kwekoza ku bonna abali awo tewabawo akusinga nakwagala ttambula so abantu hmm. bakutunulyanga gweyawona nti gweoli bulungi naye nga tebamanyi nti olina kyoyitamu mm, kuba kati gweolabye n'okusimba mm, nsimbula okugulu naye ngaera kuzitowa nnyo nnyo mm. naye ngaate nze erabo tebamalamu maanyi kubanga wali mu kaseera fananetandise nookunkankanya jangu gyejeko edda erabo twali tutandika okuyimba babeerangawo abo abantu bwe batyo Mm-hmm. nga bakwegamba abantu bakumookinga mu siteeti eno gyolimu eh, nti kati oli asobola okujja nga nga ekigendererwa kye kyakulumya obanga sitaani obanga obanga sitaani yali mumwogererako kale akulumye kati ebintu ebyo nze sibiwa nnyo nnyo obudde mm. yes eh, kati manyi obudde muno bwetukuliddeyinza okubeera nga muliawo munyumya Emboozi nga ya maanyi ya buwanguzi ogenda owulira omu anyumya nga ye abalaga atekisoboka mm. kati ezo ezaaba ebyo ebitaabo abo we batunze sibawuliriza mm. Mm. twegamba wakowa negativity mbulambu yes kikyoyinza ogamba bafaani okomyewo wuyo omukama akwadde omukisa ogenda tutandika okutambula bafaani bange baninde ngenda bateerayo endongosi ya bisinesi okay kakati nyabo jangu bakubuulire kyebakubuulira ojja kujja mu kamera njagala kikwebuulire wano ako kyomusuubiza omukyala mm, omukyala engeri obulamu bwensi gye buli bumpi ngenda mwanjula tukole omukolo ate kumbaga njagalako bakondeere ba enemite mujja mhm. ya okwanjula kwa ddiini onatuyita nabako nja bayita mwena teri atajja kumanya mwaka ki mwezi ki awo tesobola kiwa bbanga kuba kati nze ebintu byange bisinga mbikwasa katonda nanti gwe ne woopalapala nyootya ye yaba ne pulaani tofunayoko bunombu busire kwenyawo mubafuna abayimbi tubalaba nyo nogoba mukyalawo nofuna omuntu omulala nze siri muntu ngaoyo siri muntu ngaoyo kubanga ndi musajja muzibu nnyo era sirina mwangu bwakwetega ngaomuntu bwayinza olowooza mm. eh. so musuubiza kwanjula embaga ate eyo byonna byebimu mm. ya ali mumbeera akiye oluvannyuma lw'okuzaala omwana mm. wali mulamu si mulwadde eh, wali mulamu alifayi hmm. baako kyomulekera kimulekerera kyekyo <laughs> eh. mwagala nnyo ngenda teekayo ngenda bikola nga byange nammwe eh. hmm. amina tweyanza tweyanzeege amina hmm.